ማሊከል ሙሉክ አላሁ ማሊከል ሙሉክ ማሊከል ሙሉክ ጀሊሉ ማሊከል ሙሉክ እስከ ወዲያኛው ትዳሩን ያርገው ሙባረክ እስከ ወዲያኛው ጎጇችሁን ያርገው ሙባረክ ሟልቶ የሰጠሽ ማሊከ ልሙሉክ ማሊከ ልሙሉክ ማሊከ ልሙሉክ ሀሳብሽን አሳክቶ ማሊከ ልሙሉክ ማሊከ ልሙሉክ ማሊከ ልሙሉክ እሱም ሸለመሽ እንዲታበሺ مالك الملك مالك الملك مالك الملك ዲኑን እንዲጠብቅ مالك الملك مالك الملك مالك الملك ኢማኑ እንዳይላላ مالك الملك مالك الملك مالك الملك ጠንክረሽ አበርቺ مالك الملك مالك الملك مالك الملك አይሂድ ወደ ኋላ مالك الملك مالك الملك مالك الملك አላሁ مالك الملك ማሊከል ሙሉክ